अरे का बदल है यारबा अरे एकरा चलते हम का का ना कोई नहीं यूपी बिहार में से बाकी का थाना में तैयार लोग हो गए हमारा दिले बा आँखी में दिले बा दिल तोड़ दिले के मन ले रही से ज्यादा तो दिल लौरी तो वादा अरे क्या प्यास फिर से विवाद होगा ओ करे के मन ले रही जान से ज्यादा वीरेंद्र गोर तोरे ले ले बहाया राजू वीरेंद्र गोर तोरे ले ले बा रवि रंजन सनाता जोर ले ले बा हई के सहिया के बेटी दिन तोड़ दे ले बा मुहा हमारा से छौरी मोर ले ले बा हई के सहिया के बेटी दिल तोड़ दे ले बा जब से गई बिया छोड़ी के दिली लगे हमारा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 साल न हमरा डोलिया केहू रोके नहीं बाला रे माला डाली कौन साला रे उठे दिलवा में तोहरत रे हमसे देखलो न जाला रे रोके के हुआई हम नहीं कब के हुओ के सामने रे हम नहीं कब सुनील दिल में रखले बाहस रे राइटर सोहनु के बाबी रे गोली चाहे चली भाग हमरा के गलू भूलाई हो जग दोसरा से कोई तगाई हो बोला ना हो हमरा के गलू भूलाई हो जग दोसरा से कोई तगाई हो बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से खिला खिलले बारू हमरा से डर लागे सुन प्यार के नाम से खेला खेलले बारू हमरा अरमान तो जान के सुना प्यार हो तू ही छोड़ के चहल दिहल कोई के हो प्यार के ये सजा मिल गया तू ही सबलो जान करके ना प्यार हो तू ही छोड़ के चल दिहलो कोई के बेकार हो मोर छुरा करलू दिलवा हमर जहान से डर लागे है सुन प्यार के नाम से लखन ले बारू हमरा महान से जोर लगे रे सुन प्यार के नाम से खेला खेलले बारू हमरा आरमान से आरमान डर लागे रे सुन प्यार प्यार के आग में जोक के डललू जखम पे हमारा रंग हो मंगिया में सौ जानू पंकज के फूल हो जायो जा पंकज के हो प्यार के आग में झोंक के डललू जखम पे हमारा रंग हो मंगिया में सौ जानू पंकज के फूल हो अब नफरत फैल जहान से डर लगे है देव सुनी लके प्यार से खेला खेलले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से हमारा के बनू भुलाई हो जग दूसरा से कहलू सगाई हो दूसरा से कहलू खेल खेल ले बारू हमरा से डर लागे सुन प्यार के नाम से खेल खेल ले बारू हमरा अरमान से डर लागे सुन प्यार के नाम से प्रेजेंटेड बाय Open Music. जन बहारू सतैले तो हो हमरा के तर तो पैले हो जन बहारू सतैले तो हमरा के तर पैले जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा अपना कुछ से कहबू जब दुनिया अब गोरी दुनिया से हटके देखो न फेरू कबहू पलट के कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कपन में लिपट के बाटे आखरी मुलाकात फिर हो नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम कुछ के से कहबना जब दुनिया में तहरा पर नौतन को बीस बस हाँ बुझा के भइल है ससबा राइटर सोनू कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसबा जन जोई बुत भूल अब मारी नहीं सूल রবি রঞ্জন জৈসে ঢবনা জব দুনিয়া पूछऊ केहू से कहबू ना जब दुनिया में हम रहब ना पूछऊ केहू से कहबू ना जन बाहर तो तैले हमरा के तर तो पहले ई जुदाई के सपना जब दुनिया में हमरा अपना कुछ के उस digital recording studio, Moniari was धइले रही प्यार मुहा मोर ले ले हम रही प्यार मोर ले ले भाई रे की दिलवा तोर देले में खंजर मारी छोड़ देले बा में लोर दिल बा अब रोले नहीं रहनी आँख में लोर दिल बा सुन भाई रे उसवर की दिलवा तोर दिल बा हमारा दिलवा में पंजर मारी छोर दिल बा सुन भाई रे उसवर की दिलवा तोर दिल बा कह बस सुनीला presented by Open Music. किस्मत में रब लिखले बा लगत किस्मत में रब ना लिखले लेगा दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सा से सीख लेगा दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी सा से सीख लेगा छोड़ी सका से सीखले बा दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सका से सीखले बा नया तरीका चोरी से कहाँ दिल तूरे के नया तरीका चोरी से कहाँ अपन music digital recording studio Maniyari वजा